Suite à l'avènement de la crise du secteur euh, de l'année 2008, la Fondation Taufirq a adopté tout un plan euh, d'assainissement. Le premier axe euh, sur lequel elle a travaillé, c'est comment éviter le surendettement de ses clients. Donc elle a adopté plusieurs mesures et actions afin de s'assurer que les clients aient la capacité de rembourser leurs prêts et qu'ils ne tombent pas dans le piège du surendettement. Avant et au moment de la crise, on avait un taux de croisement au niveau de, de la fondation qui tourne autour de 50%. C'est-à-dire 50% de nos clients étaient croisés avec les autres euh, associations. Actuellement, notre taux de croisement il tourne entre 11 et 12%. Donc il y a déjà une, étape très importante qui a été franchie. Au niveau du processus de déblocage de prêt, chaque agent de développement doit impérativement consulter le crédit bureau avant d'évaluer le dossier de prêt. Comme ça, il pourra s'assurer des antécédents des clients et de leur capacité du remboursement. Pour les clients renouvelants qui ont leur dossier interne au niveau des agences euh, de la Fondation, l'agent de développement doit consulter également leur dossier et vérifier leur historique de prêt. Chaque dossier euh, il est consulté d'une manière automatique au niveau du système d'information. On le débloque par exemple aujourd'hui, à 11h, le fichier il est repris, automatiquement il est repris du système d'information, il est envoyé à Banque Marie pour consulter et on revient avec une réponse à l'agent de développement pour lui dire ce client il est déjà endetté ailleurs, il a déjà des impayés, etc. Il a pratiquement une situation, une vue globale sur le client, donc il peut décider d'aller ou pas. Et s'il décide d'aller, même si le client euh, a des impayés, le système, même, le système il le bloque. Donc il y, a, des contrôles au niveau du système qui bloquent l'octroi des prêts à des gens qui ont, déjà des impayés ailleurs. Et on fixe aussi euh, à l'ensemble des branches un taux de croisement à ne pas, dépasser, en fonction de plusieurs critères. En fonction du critère du potentiel, très important, euh, une branche à fort potentiel euh, n'a pas, un objectif de croisement très important parce qu'on estime qu'il y a un marché déjà largement suffisant et en fonction aussi de, sa qualité des engagements. Si on constate qu'au niveau d'une branche, la qualité des engagements s'est dégradée, aussi son, plafond de taux de croisement toléré, est, limité. Et on le bloque même au niveau du système d'information, au niveau de notre direction, la direction production, on, écrit à la direction système d'information pour lui dire, pour l'ensemble de ses points de vente, il faut qu'il arrête de servir des clients croisés et on a une liste des points de vente qui sont déjà bloqués, soit parce qu'une question de potentiel, mais surtout parce qu'il y, a un problème de qualité des engagements. Donc là, on n'est pas sûr que, nous produisons euh, de la bonne qualité, on bloque l'endettement croisé, en impactant bien entendu notre développement, nos chiffres de développement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le, critère qualité des engagements prime au niveau de la fondation.